मायस्क्ल आणि पीएचपी या ट्युटोरियलच्या चौथ्या भागामध्ये आपले स्वागत मागील पाठात टेबलमध्ये काही व्हॅल्यूज mysql क्वेरी फंक्शनद्वारे आपण समाविष्ट केल्या मी चुकून डेट ऑफ बर्थच्या जागी करंट डेट समाविष्ट केली होती आपण ती कुठे अपडेट करायची ते स्पष्ट करून बदलू शकलो युनिक आय द्वारे हे शक्य झाले अशा प्रकारे क्यू कोड मधील अपडेट आपण शिकलो हे उपयोगी आहे आपण क्वेरी आणि कोड टेबल सोबत काम करताना किंवा जनरल माय क्यू वर काम करताना अधिक वापरतो टेबलमधून डेटा कसा मिळवायचा आणि तो चांगल्या प्रकारे कसा दाखवायचा ते पाहू या क्वेरीला अपडेट डेटा असे म्हणू म्हणजे हे कशासाठी आहे हे आपल्याला समजेल येथे एक्स्ट्रॅक्ट डेटा असे लिहू हा योग्य शब्द आहे आता एक्स्ट्रॅक्ट नावाचे व्हेरिएबल बनवू ही मायस्क्ल क्वेरी असून येथे काही कोड लिहिला जाईल सिंगल लाईन क्वेरीज पेक्षा हे जरा जास्त गुंतागुंतीचे आहे येथे सिंगल लाईन क्वेरीज लिहिता येतील पण त्यानंतर डिस्प्लेसाठी कोड लिहावा लागेल टेबलमध्ये अजून एक रेकॉर्ड समाविष्ट करू करंट डेटाची आवश्यकता नाही केवळ राइट व्हेरिएबलची आवश्यकता आहे त्यात नव्या व्हॅल्यूज भरू काईल हिडन आणि डेट ऑफ बर्थ सेट करू वर्ष 1990 महिना 7 आणि तारीख 24 आपल्याला डेट ऑफ बर्थ मिळाली काईल हिडन हे नाव व जेंडर मेल मिळाले हे रेकॉर्ड डेटाबेस मध्ये समाविष्ट करू हे रिफ्रेश करा अजून एक व्हॅल्यू समाविष्ट करू एमिली हिडन हे नाव टाईप करून डेट ऑफ बर्थ तशीच ठेवू जेंडर फिमेल लिहू ही रेकॉर्ड्स एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहोत हे रिफ्रेश करा आपण तीन रेकॉर्ड्स बनवली आहेत राईट व्हेरिएबलला कमेंट करून डेटाबेसवर जाऊ ह्या स्पेसिफिक टेबलच्या ब्राऊजवर क्लिक केल्यावर तीन रेकॉर्ड्स दिसतील या प्रत्येकाला रेकॉर्ड ऑफ डेटा म्हणतात डी देखील वाढलेला दिसेल आपण भरलेला आणि आवश्यक असलेला डेटा दिसत आहे आता डेटा एक्सट्रॅक्ट करण्यासाठी अनकमेंट करू माय एसक्यूएल क्वेरीची सुरुवात सिलेक्टने होईल हे विशिष्ट रेकॉर्ड असू शकते ऍस्ट्रिक द्वारे आवश्यक सर्व डेटा मिळू शकतो asterisk चा वापर करू आपण सिलेक्ट फर्स्ट नेम टाईप करू शकतो पण जेव्हा टेबल मधील बहुतांश डेटा हवा असतो तेव्हा हे फार मोठे होते टेबलच्या सोर्सनुसार ह्याला फार वेळ लागू नये तुमच्याकडे दोन रेकॉर्ड्स किंवा फील्ड्स आहेत टाइप करू सिलेक्ट asterisk म्हणजेच स्टार सिलेक्ट स्टार आणि टाइप करा फ्रॉम टेबलचे पीपल हे नाव देणे आवश्यक आहे टाईप करा वेअर आणि याद्वारे आपण डेटा फिल्टर करू शकतो select star from people where first name equals Alex ही क्वेरी आपल्याला एक व्हॅल्यू देईल कारण डेटाबेसमध्ये फर्स्ट नेम असलेले एलेक्स हे एकच रेकॉर्ड आहे दुसरी उपयुक्त पद्धत वापरून आपण माय नम रोज फंक्शनच्या सहाय्याने हे एको ही करू शकतो टाईप करा माय अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज ह्या कारणासाठीच ही व्हेरिएबल्स आपण बनवली आहेत फक्त एक्स्ट्रॅक्ट टाईप करा एक्स्ट्रॅक्ट ह्या मध्ये क्वेरी स्टोअर केली आहे क्वेरीमुळे किती रोज मिळणार ते आपल्याला कळेल समजा क्वेरी मध्ये फर्स्ट नेम एएस एलेक्स दिले आहे रिफ्रेश केल्यावर येथे एक दिसेल आपण येथे बदल करू डेटाबेस मधील दोन व्यक्तींमध्ये समान असलेले फील्ड निवडू ते म्हणजे जेंडर म्हणजेच मेल किंवा फिमेल टाईप करा वेअर जेंडर इक्वल्स एम आणि रिफ्रेश केल्यावर दोन रेकॉर्ड्स मिळतील किती रेकॉर्ड्स आहेत हे सांगता येईल हे मध्ये किती पुरुष आहेत ते सांगण्यासाठी उपयोगी आहे वेबसाईटवर किती मेल्स किंवा फीमेल्स नोंदले आहेत हे बघू शकतो अशा प्रकारे रजिस्टर केलेली माहिती येथे संचित करू शकतो या रेकॉर्ड्सचा क्रमही लावू शकतो येथे ऑर्डर बाय आयडी टाईप करू उतरत्या किंवा चढत्या क्रमासाठी DESC किंवा ASC निवडू शकतो हे काढून टाकू कारण आपण डेटा एको केलेला नाही सिलेक्ट केलेला डेटा युजरला दाखवत नसल्यामुळे याचा वापर करण्यात काहीच अर्थ नाही टेबल टेबलमधील सर्व डेटा हवा असल्यामुळे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल असे लिहू हवे ते फेरफार करून युजरला तो दाखवू शकतो नमरोस हे व्हेरिएबल बनवू ज्याची व्हॅल्यू ही असेल आपण व्हाईल लूप वापरणार आहोत जे माय फेच fetch एसॉक हे विशिष्ट फंक्शन वापरते जे या व्हॅल्यूज असोसिएटिव्ह ॲरेमध्ये मध्ये लिहिते असोसिएटिव्ह ऍरे बद्दल जाणून घेण्यासाठी अरेज ट्युटोरियल बघा आपण एक्स्ट्रॅक्ट क्वेरी मध्ये लिहू व्हाईल ठे row equals mysql fetch assoc और असोसिएटिव्ह रो हे एरे चे नाव घेऊन आपण हा एरेचा डेटा म्हणून सिलेक्ट करत आहोत पुढील ट्युटोरियल मध्ये डेटा कसा एको करायचा ते पाहू व त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद